xidhiidhkiinnu ma noqon karo cillad la laakiin kuwani waa toddoba calaamadood oo kuu muujinaya inuu qurux badan yahay xidhiidhkiinnu haddaba intaynan gudagelin muuqaalkeenna waxaan ku weydiin doonaa su'aal miyuu jiraa xidhiidh kaamil ahi dabcan jawaabtaadu waxay ku xidhan tahay qeexitaanka micnaha waxay tahay kaamil ahaantu kuwani waa qaar ka mid ah astaamahaas lagu garto in xidhiidhkiinnu qurux badan yahay lambarko waxaad jeceshihiin inaad wakhti isla qaadataan maxaa ka qurux badan inaad wakhti la qaadato qofka aad adduunka ugu jeceshahay xidhiidh kasta oo leh sifooyinkan islamarkaana lamaanuhu ay jecel yihiin inay wakhti isla qaataan waa mid ka mid a ah xidhiidhada ugu quruxda badan dunida lambar laba kala fogaansho waxay noqon kartaa inaad kala fog tihiin adiga iyo lamaanahaaga islamarkaana aydaan haysanin fursadaad iskula joogtaan jadwallo kala duwan shaqo iyo masaafo ayaa laga yaabaa inay kaa fogayso lamaanahaaga laakiin markaad ogolaan weydaan inay taasi idinkala xanibto oo labadiinnuba aad isku daydaan inaad wada xidhiidhaan idinkoo aan eegin xaaladda jirta sax dabcan waxa aad leedihiin xidhiidh wanaagsan lambar dex isgarabsiin marka labadiinnuba midba midka kale uu garab istaago islamarkaana uu caawiyo taasi waa astaan muujinaysa inaad waddaan xidhiidh wanaagsan xidhiidhku wuxuu ku qurux badan yahay marka labada lamaane ay yeeshaan rabitaan dhab ah inay istaageeraan oo ay isgarab istaagaan lambar afar isdareemid isdareemiddu waa shayga ugu weyn ee go'aamiya xidhiidhka wanaagsan marka ay isdareemiddu xooggan tahay wax waliba waxa ay u muuqdaan inay meel ku dhacayaan laakiin markii ay istareemiddu ay liidato xidhiidhku waxa uu bilaabaa inuu dhibaato la kulmo lambar shan isu furfurnaan xidhiidh aysan labada lamaane ka cabsanaynin inuu midba midka kale uu wax u sheego waa mid ka mid ah xidhiidhada ugu wanaagsan ee aad ka heli karto marka uu xidhiidhku noocan yahay way sahlan tahay in la dhiso kalsooni isfaham iyo midnimoba lambar lix raalligelin xidhiidhada ay lamaanuhu qirtaan marka ay khaldamaan oo ay raaligelin ka bixiyaan khaladaadkooda waa xidhiidhka ay nabaddu diyaarka u tahay adiguse inaad awoodi weydo inaad qirato qaladkaaga oo aad raaligelin ka bixin weydaa ayaa ah sababta ugu weyn ee ay maanta u burburaan xidhiidhada iyo weliba guurar badaniba lambar toddoba isku hadaf ayaa tihiin haddii aad rabto ballanqaad iyo inaad dhexda u xidhato guurkiinna hase aysan ka goonayn dhinaca kale xidhiidhkaasi weligiis ma noqonayo mid qurux badan sidaa darteed haddii aad isku hadaf tihiin lamaankaaga isaguna uu mustaqbal rabo sidaada oo kale aadna og tahay inaad isku waddo tihiin taas ayaa xidhiidhkiinna ka dhigaysa mid qurux badan